Happy birthday to you. Let's celebrate, yeah, celebrate you. So make a wish, make a wish on your special day. Mənə ilə gəlmiş Aykeyə bir işdən yaddan çıxan şeylər var, onları alacaq. Mələ neçə gündən sonra ad günündür? 2 gündən sonra da mələyin ad günüdür. Ayın neçəsi də ad günün? Hə? June 23. June 23. Dəhşət adam çoxdur yenə. Ucu ucağı bilinmir bu səfər. Getmədik, çünki o qədər adam var idi. Ona görə fikirləşdik ki, qayıdaq bir başqa yer var, oraya gedəcəyik. Və budur Los Angeles'in gözəl probkası. Gəlsən xoşdur. İndi gəldik Smart and Finance-ə. Bir-iki bir şeylər almağa. Nə demək istəyirsən Mələk xanım? Çapanım da ev da çıxmıram, ona görə prosta evdə qalmaq istəyirəm. Deməli, gedirik bura bir şeylər var, onları alaq. Ondan sonra getməli e, Aytəncin dərman sifariş vermişdi, dişini çəkdirmişdi. Onun dərmanını götürəcək, o da ki, dərman necə götürmək lazımdır, onu mən çəkib görüşəcəm sizə. Qısa olaraq deyəcəm, başlayacağam bura dərman prosesi necədir. Diş həkimi edmişdi, bu dişi arxa dişi deyəsən, sürmüşdü, onu çıxartdırdı, 150 dollar. Təkcə dişi çəkməyə. 20 dollara dərman. Niyə xoşlamısan? Soyuqdur. Biraz soyuqdur, düzdür. Mən tez alışveriş eləyə gedək. Çox da şeylər yoxdur, bir iki xırda şeylər alacağım. Biraz sıra var. Mənə də üşüyür. Mənə üşüyürsən canım. Gəlmişik CVS-ə. Mənə gəlsən. Düşə bilirsən canım. O birisi qapıdan düşsün. Ay yaxşı ki. Dərmanı dünən gətirib burada sifarişim verdim. 1 saat yarım hazır oldu, da gec oldu. İndi gəlib götürürəm. 24 saatda açıq olan yerdir. Bura aptekin içidir uşaqlar. Normal aptekdir. Burada yemək də tapa bilərsən, dərman da tapa bilərsən. Belə maraqlı bir dənə yerdir. CVS. CVS. Satılmayan dərmanlar da orada da sifarişini orada gəlib götürürsən. Orada var consultation, drop-off. Consultation-da məsləhət alsan, drop-off-dan da dərman sifariş verirsən. Burada da pick-up-dır, buradan da gəlib götürürsən. Görürsən, bağlayıblar burada hər şey, salafanlayıblar. 19 dollar, 75 cent. Omgıç. Yüngül layın var. 4-4 bıraxırlar içəri. Uşaqlar, bura Home Goods-dur. Çox qəşəng mağazadır. İçində hər şey tapa bilərsiniz. Maraqlı şeylər də özdə belə çox xoşum gəlir, çox maraqlıdır. Sənə cümə bir dənə toys alacağım da sənə, bir dənə. Şəkil almaq istəyirəm. Burada varamı çox qəşəndir. Qiymətlər biraz bahadır, biraz. Biraz bahadır elə bir. Amma görüm ucuz olsa alacağım. Deməli, burada bu stol çox xoşuma gəldi. Çox xoşuma gəldi, çox rahatdır. Bu kompüter stolu olması da pis gündə idi. İstəyirəm bunu götürüm. Babat bir şeydir. Bunu alıram özümə. Məryəm Mələk bacısı üçün istəyir bunu. Bilmirəm amma alım yoxsa yox. Çünki bazarlığımızı elədik. Alacaqlarımızı aldıq. Bunu da burada gördüm. Həftəlik bölüşdürmək üçün bəla demişdim, bunu da götürdüm. İndi yavaş-yavaş kassaya yaxınlaşıram. Bir dənə yəni belə dəftər aldım özümə yazıb poz eləməyə. 6 dollar, 5.99. Çox qəşəngdir, üstü belə dəridir, made in Italy. Nədir? Yorulmusan? Bu mən sənə etdim, ver mənə sən etdim, mən aparıram. Yaxşı, mən götürürəm indi. <laughs> Neyini? Hayatı süpürürdü bu. Hələ gülür ancaq gülür. Yaxşıdır. Yoldaşım bir dənə belənçinə e, ət bişirən, ət yox, ümumiyyətlə nəsə bişirən bir şey alıb, su, suyun içinə salsan, suyun içində bişirir. Heç vaxt yoxlamamışıq. Kiminsə evində varsa kommentlərdə yaza bilər ki, bu necə işlədir. YouTube-da baxırıq görək necədir, nədir. Maraqlı bir şey oxşayır. Əti göyə bu belə bişirir. Bu da instructionda dürbəcür nələrsə bişirirsə burada görsədir. Bunlar hamısını göyə bu bişirir. Maraqlıdır. Yoxlayarıq görərik, hə? Özdə salafanın içinə qoysan yeməyi, qoysan suyun içinə i bişirir. Ona bu bir şeydir. Deməli hər şey hazırdır burada. Bir dənə onlar üçün bir dənə bir şey var alacağım yuxarıya bərkitməyə. Stolumuzu da qoyuruq bura. So, bu da yerindədir. Qeydləri notları aparmaq üçün. De Pro Video ruçkanı vırdırmışdım o vaxtı, bu da buradadır. So, belə. Bunu da vırdıq bura. Buraya yazmışıq. Sabah nə edəcək? Baba. Kur'an geçiyorsun sen çalma. Çok uzun çalıyor. Çalıyor. Kemanı tutun sen çöme elinde. 16. dilim videosuna bak. Meryem baby'di. de. Anlayamayım. Neynisiz Mələk xanım? Ya, Azərbaycan dilində ana həmişə səndə deyir. Hə? Yerini yığ. Malades, malades. Toyunduşum özü yığır da yerində. Sabah da ad günüdür. Amma hələ demir də nə istəyirdi ad gününü, ata nə alsın ona. Hə? Yemə. Bilmirsən? 23 mələyin ad günüdür. Gəlmişəm onun üçün tort seçməyə. Burada belə tortlar var. Qiymətlərin dəqiq bilmirəm, indi verəndən sonra biləcəm, amma uyğun baxıram ki, görüm onun xoşuna gələn nə var. Amma burada elə bir ə, e, deyir maşınımız xarab olub düzəldə bilmirik tortu. Aşağıda bir dənə Ralphs var. Ralphs-a gəlmişəm. Əgər Amerikada olanlar varsa bilirlər ki, Ralphs-da sifarişlə tort düzəldirlər. Aşağıda bir dənəsi var. Gedirəm ona yaxınlaşmağa. Deyir oradakı işləyir, ged oraya yaxınlaş. Onda bunu istəyirəm götürəm. Burada da yazdım Happy Birthday, Mələk. And Diana başda yazdı ki, Məryəm də qoyulsun. Belə də sifarişi verdim, hər şey yaxşı keçdi. Üstündə də yazdırdım Happy Birthday Dear Mələk, Happy Birthday 8 Dear Mələk, 8 yaşı mübarək mələk. Yəni yoldaşım yazdı ki, sən biraz bəzək şeyləri al, otaqların bəzəyək, hava-hava biraz yarada. İndi gedirəm onları almağa. Onları da alıb ondan sonra evə keçib 23 səhər saat 10-da gəlib torzu götürəcəm. İndi gəlmişəm Targetə, mələk üçün hədiyyə baxmağa. Sözlə sığ bilmirəm nə alacağım. Əvvəl almaq istəmirdim, sonra fiksinti uşaqdır. Gözü yolda qalacaq, ona görə dedim, gəlin bir şey baxım, görün nə tapacam. Bir dəfə məndən belə fotoaparat istəmişdi. Yazdığı uşaqla bu Polaroiddir. 90-cı ilin möcüzəsi. 99, 99, 129 dollar arasıdır. Filmləri də ki, 20 dollaradır. Özləri də ki, bu cür görsənir. Hop. Böyle bir şey bastım. Zoom. Moralı bir şeydi. Buradakı e, şəkil çıxardandır. Onu bilən Canon versiyası da var belə. Yoldaşım da məsələsiz dəyişəcəm, bəlkə edirəm bunlardan bir şey alım. Bir dəfə görüb istəmişdi məndən. Bunlardan birini seçdim. Nə, hə, it's okay. Bunlardan birini seçdim, hansını seçdim deməyəcəm, hədiyyəni verəndə görsələcəm. Şəhər. подготовлю. Lola çok lan. O kuş ne diyor? Bildi öldü, bildi öldü. Gitti. Kuş, kuş böyle ölürdü. Fox tutmuştu çok yakında. Ha nerede? I'm too scared. sen neyini sen? Şu an hayatınızın Güzel, bakalım ne yiyen. qalmışıq otağı bəzəməyə. Birinci etap hazır. Keçirik oğrusunə. Celebrate, Happy Birthday-ni tapmadım. Celebrate <laughs> almışam. Aşağıda Happy Birthday. Belə də yaxşıdır. Gözləmirdim hələ əslində. Hələ elə bildi ki, biz onun ad günü yaddan çıxarmışıq. Hədiyəsi də düzəlir burada. Hədiyəni də <laughs> Sevdi. Ana olarak öz borcu yerine getir. <laughs> Burası hazır belə. Bu üstə hazır, bu cür elədik. Bir iki sən belə yuxarılardan. Bir də belə buradan açdım. Səhər saat 9-a işləyir, mələk hələ yatıb. Çox qorxuram ki, tez duracaq, çünki özü biraz tez duran uşaqdır. Saat 10-dakı tortdur, tortu görə götürməliyim, amma tortdan qabaq e, yadımdan çıxıb, mələk 8 e, şahin almamışam. Gedəcəm, səhər 8-də tükənlər atısa gedəcəm görüm. Əgər varsa, alım heç onsuz durmamışdan qabaq, tort da olmasa, onu eləyək ki, heç onsuz biraz daha maraqlı olsun. Olsun. İstəyirəm hər gün tezdən uşaq bu günləri yatır, sadəcə onun yarısıdır. Olan səslə dururlar deyəsən. Dördə, sən mələk durdu gəlir. Let's celebrate, yeah, celebrate you. So make a wish, make a wish on your special day. You're looking great, come celebrate. Happy birthday from us to you. Let's the place where dreams do come true. So here's a wish, One, two, three, four. for our harmony. Axşam atadan nə istəmişdin sən? Hə? Kamera. Elə. Görəyəm, görək, görək, görək, görək, görək, görək, görək. Sən ilk kameran. Məktəbə də apara bilərsən, hər yerə apara bilərsən. Çəkən kimi şəkil oradan çıxacaq, hə. Bu da şey plonkaları. Bataryakası var. Her şey var. Bax birinci bassan. Əvvəlcə bir dənə bax bu çıxmalıdır. Baba baba. Bunu çıxardırsan, ondan sonra bu başlayır. Deməli burada Qalın Burada selfie mod var. Baba <laughs> baba. Gəl birini çəkilərək. Seçer Lola sen ben. Obro. İlk şekillerimiz hazır. Bunu Mələk indi özü çəkdi selfie kimi. İndi birazdan lap yaxşı olacaq, içində olacaq. Qəşən çəkir, e, normaldır. Lap rəngçiran toylar yadıma düşdü. <laughs> Fotoqraf hazırsan? Aha. Gəl, gəl, gəl, gəl, gəl. Surprise! Gelelim, gelelim. At, at, at, at. Hadi sen de gel otur orada at, otur at, otur at Meryem. ne otur Meryem? Mickey Mouse. Mickey Mouse tapmasam da onun için misin taptım Eylül. Koy. Hadi ah, her sana verdiğim koda. Ah, o... Ah, 20 gap birliği şartım. <laughs> Ondan daha sonra heveslisin. Neyse şu apar bunu atsın bile. Tabi bu lazım olmadı bize. Ha. Ha ha. Gel gel. Aha. Happy birthday. də sənə, yaxşı, da yaxşı sənə. Happy birthday nənə ilə əmi də. Burada susamız. Baxdınız, gördünüz. Bak yavaş bebiş yavaş. Okey uşaqlar, bir videonun da sonuna gəldik. Mələk xanım, Nə deməksən YouTube izləyicilərinə? Çox sağ olun, təbrik edirəm. Çox sağ olun, təbrik edirəm. Sağ olun, uşaqlar.